Jak zmotywować siebie i zespół do zmiany? Masz czasem wrażenie, że chcesz coś zmienić i nie wiesz, dlaczego to się nie dzieje? W mojej pracy trenera zarządzania i coacha towarzyszą ludziom w zmianach przeprowadzanych w firmach lub w życiu. To, co pomaga zrozumieć trudności we wprowadzaniu zmian lub ich powolność, to wyjaśnienie samego procesu zmiany, jego specyfiki oraz prawideł. Jednym z nich jest równanie zmiany, które mówi, że aby zmiana w osobie lub zespole zaszła, muszą wystąpić trzy elementy. Po pierwsze, brak satysfakcji ze stanu obecnego, z obecnej sytuacji w pracy lub życiu. Sprawdź, jak jest u Ciebie. Po drugie, wizja celu, czyli tego, co chcę osiągnąć nowego, innego lub w zamian obecnej sytuacji. Masz wizję swojego celu? Po trzecie, klarowność pierwszych kroków, czyli jasny plan działania, w jaki sposób, krok po kroku, ten cel osiągnę. Jakie będą Twoje pierwsze kroki? Warunkiem końcowym, aby zmiana rzeczywiście zaszła, te trzy elementy brak satysfakcji, wizja celu, klarowność pierwszych kroków muszą razem być silniejsze niż Twój lub zespołu opór przed zmianą. Ludzie mogą nie rozumieć zawiłości strategii, ale muszą dokładnie wiedzieć, dokąd zmierzamy i co każdy z nas może zrobić, żeby tam dojechać. Byłem w jednej organizacji, która była przyjęta przez nowy zarząd. Panowie postanowili od